Jsme na stánku značky 3D tiskáren Dwarf, která je zajímavá tím, že to je jediná česká komerční značka 3D tiskáren typu DLP, tedy vytvrzování světlocitlivé pryskyřice. Toto je vynálezce těchto tiskáren, který tu má i jednu novinku. Můžete nám, pane posledníku, o tom říct víc? Ano, takže my jsme letos chtěli představit eh, naši novinku Dwarf Precision. Je to eh, DLP tiskárna, která má eh, čtyřikrát vyšší rozlišení než náš předchozí model Dwarf Plus tiskne to, jak říkal eh, pan Homola, technologií stereolitografie, což znamená vytvrzování fotopolymerů citlivou pryskyřicí. Eh, tato tiskárna slouží, nebo respektive snažíme se zaměřit na eh, trh šperkařský a zubařský. Mimo jiné, samozřejmě. Kolik taková tiskárna stojí? Tato tiskárna se pohybuje eh, okolo 4,5 tisíce euro bez DPH. Jak se ty dvě tiskárny sebe liší? Ano. Eh, koncepce je velice podobná, hlavní jejich eh, rozdíl je v velikosti tiskové plochy. Dvor v Plus má tiskovou plochu 150 eh, na 100 eh, mm, výška 20 cm. Tato tiskárna má tiskovou plochu, řekl bych, pouhých 80 na 45 na 15 cm, ale to rozlišení je opravdu 4x, 4x větší. Takže je tam eh, vyšší rozlišení na úkor tiskové plochy.